ئەم کاتەتان باش هاوڕێیان ئەم جارە باسی ئەوە ئەکەین چۆن بتوانی مثلەن شتێکی دروست کردووە لە سینەما کوردی تەحویلی کەی بۆ مەلەفی DXF واتە مەلەفی ئۆتۆکات دوایی تەحویلی بکەی بۆ سکێچ ئاپ طبعا ئەڕێتە سەر ئەمە وەکوە بینیان وچی نەوەت و نۆ لە سەد چاوەڕێکە تاوەکوە بێتە سەد لە سەد هیوادارم سوودتان لێ بینی بۆ مۆزوعێکی کە خواتان لەگەڵ